Tady to tady je, tady je labičce. Ale tady je kůň. Takže J.K. Komendiantus krmí cirkusovou zvěř. Baba, jako podívej se na mě, jak se ti líbí tam. <laughs> Si na Velblourovi. Drž se, kde zbuchneš. Ale no toho pojede. Natáčíme, jedem. Jedem, natáčíme, drž se. Tak Kubáno, koukej na mě, sír, jaký to je na Velbloudovi.